Two. Yeah. Gitu dong. Loh, diambil. No, my Nah, Kill Kill Gak sampai Ah. Kazanpek. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terusin, terusin. Sip, satu lagi. Stun kalau bisa. trip pasti dapat duit nice ya? lima empat tiga dua satu nggak apa-apa good Iya ini di atas. Celings. Maju, maju. Maju. Majuin. Majuin. Nice. Aduh. Dah. hilang dia. Dah, ya, gue salah uh, Mati, mati, mati, mati, mati. Banyak banyak orang. Gue datang, gue datang. I'm coming. Silence, ah. Oh yes. Nice. Look at that Paku. Look at that Oh yes. Mau Ke belakang. Gua sedotin lagi. Eits. <laughs> yes, dapat stun. I'm coming. Pakistan. Ya. Yeah. It's come to papa. Oke. Hmm? Loh, kurang deket sih ya. Wih. Wih, AM. Oh gile. Oh gile. <laughs> Tiga, dua, satu. Stip, yes, suka. <laughs> buat dia. Semuanya pasti. Nice. Ambil yang bawah. Ambil yang satunya lagi. Um, maksudnya siapa? Gua. Gua di top. Gua dong, dasar kalian. Wede. Wah. Mati. Au, au. Terus yuk. Maju, maju nus, maju nus. Ayo yuk, gue datang. Nus ada ringkar kan? Ada, ada. Ikat aja. Nice. Tuh, Ya, dia nggak mati. Mantap, mantap, nggak apa-apa, apa-apa. Ringkar. Sip. sikat. Sikat, sikat. Yes, Cici. Cici WP, Door. Loh, ini eh yang ngekill. Iya, iya. Iya, iya. Ini Skyrat nih. Oke. Okay. Mana ultinya dia? Aduh, nggak dipakai. <laughs> Gue topi, Us, nice. Boom. ah mati gua <laughs> Eits, mau lari kemana? <laughs> One shoot. Oh damn. Oh damn. Oh oh oh oh oh. Aduh. Ayo, ayo, yang ada raincar maju. Yes, gue dapet. Masuk, kena. Thailand! Astaga! Thailand, Yes. Mm-hmm. know that none of that is going to be in the actual movie. Yeah. No, damn it, no, my. Damn, no. asli asli nih nih nih Tan. Nice. Ada lagi nih. Hmm, dapat. Satu detik. Buat hati itu Wind Ranger. Tuh tuh mati mau mau mau. Yes. Mamam. mati ya kak mati. Gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa Nos. Terus. Ya. Terus nyampah nyampah ke kill. Oh lu di tip terus sih. Usai itu si siapa sih namanya Underlord No! And just see. Hey YouTube, Steve Plot here. So me and the boys usually hang out every night, playing casual games and getting some funny clips. We had fun and that's the most important thing. And if you like this video, please click that subscribe button because that means a lot for me. And don't forget to like and comment too. See you then.